eight, seven, six, five, four, three, two, one. Mission success! Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. que tá olhando. <laughs> é fogo no pênis. O que eu disse aí? Tô até um pouco. Ah, ele também tem, acabou com a minha alegria. Mission success. Ha <laughs> cara, ele tá levando o cara, Mas vão então tentar cadê os humanos, já foi tudo infectado. Mission success! Ganhamos, não sei como aconteceu. Ten, nove oito sete seis five, quatro três dois um <laughs> eu tô perdido.

Caralho, Não, sempre tem um babaca. Chegou, Mission failed. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. peito lindo Mission failed. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one.